Shalom, shalom, shalom Adonai. Estamos iniciando mais uma tarde juntos, mais uma live, mais um momento para conversarmos um pouquinho sobre vários assuntos e aspectos teológicos. Aqui no canal Pregando com Profundidades Bíblicas, uma proposta não só da exegese e da extração do maior, da profundidade do conteúdo bíblico no púlpito, mas também do ensino teológico, expondo a, as, a amplitude e a gama de assuntos dentro desse contexto. Meus prezados, nós hoje vamos nos ater um pouco sobre a teologia paulina. Se nós começarmos a pensar como é formado o teólogo Paulo para vir a, a desenvolver este arcabouço teológico que está expresso dentro do arcabouço e do desenvolvimento de suas epístolas, das suas cartas, de conteúdo diretamente ideológico, como vindo a ser uma didascalia, ou seja, um ensino doutrinário à eclésia, à igreja, nós temos que ver então que alguns, vamos assim, degraus que Paulo subiu. Primeiro, a formação. Formação essa que consistiu não só de ser um Talmud de Gamaliel, e, e, procurar, e como Talmud, o Leman, um Talmud é o quê? Ser igual ao mestre. Então, ele, como Talmud, procurou ser igual e, além de igual, poder até suplantar a teologia do seu mestre, no caso, Gamaliel. Segundo, esteve em Tarso. Tarso, que era o centro cosmopolita, que fazia uma, o interrelacionamento não é, econômico e social com a Ásia, aonde é, vinha todo, havia um tráfego de pessoas, de, de, de claro, e vindo pessoas, vem informações, vem uma gama de, de conhecimentos, uma multiplicidade de cultural, né? uma multiplicidade de concepções e cosmovisões. Certamente a sua formação foi é, secular, esteve entre Tarso e Antioquia, aonde é, pôde desenvolver uma cultura de amplitude não só acadêmica, mas também teológica, ao ponto de chegar a um cargo, a uma posição no sinédrio que só ocupava aqueles que possuíam um cabedal de formação. Então, Paulo além, é, é foi aquele teólogo que, além de ser formado e construído aos pés de um rabino dos mais afamados da principal escola, junta com, que junto com a escola de Shammai compunham a esfera da teologia judaica, ele vai vir a estar dando continuidade aos seus estudos. Já agora, numa autodidaxia, quando ele mesmo vai à busca e vai fazendo a sua a sua biblioteca e vai compondo o seu mundo de informações. E após sua conversão, tem um período de 14 anos que ele está a sós com Deus, mas também está inserido na busca literária, dando prioridade à leitura, às informações que tinha aglutinado dos conteúdos multidiversos de todas as áreas e segmentos, para depois, quando vai iniciar a sua atividade ainda como auxiliar de Barnabé lá em Antioquia, poder ainda dar uma efetivação dessa teologia, não é? Uma lapidada ainda maior, contextualizando com o contexto eclesiástico, para depois, quando iniciar a sua trajetória missiológica, missionária, vir a dar continuidade à busca e à inserção do conteúdo teológico nas suas cartas direcionadas às igrejas. A teologia paulina é uma teologia que ela é interdisciplinar e transdisciplinar. Ela se interrelaciona, ela se interrelaciona dialogando com outras disciplinas do arcabouço teológico, como ela transcende aos contextos teológicos e vai às esferas sociais, políticas, econômicas e culturais e faz uma análise teológica em cima dessas, fazendo assim o diálogo transversal da teologia. E a teologia paulina, interessante nós também pensarmos que ela vai iniciar abordando alguns princípios elementares sobre a Trindade no, que, é, no quesito de amplitude teológica desenvolvida em suas cartas, prisma em Deus, teontologia, Cristo, cristologia, espírito, paracletologia ou pneumatologia. E aí ele vai desenvolver sobre todo o arcabouço não é, temático da doutrina de Deus, da doutrina do Cristo, da doutrina do Espírito Santo e vai espalhar de uma forma muito sequencial, sistemática, no, no desenvolvimento dos seus, do seu corpus paulinos ou das suas cartas escritas. E além disto, ele também vai inserir, a partir dessas três fontes teológicas de abordagem doutrinária e da teologia sistemática, inclusive teontologia, cristologia e pneumatologia paulinas, na perspectiva paulina, ele vai relacioná-las aí ao contexto eclesiológico não é? A eclesiologia a partir da proposta cristocêntrica. Depois, a ramartiologia e soteriologia a partir da proposta cristocêntrica e pneumatológica. Depois vai ir para o quesito antropologia no aspecto homem, Deus, Deus, homem. E depois vai desenvolver o estudo pautado na doutrina dos anjos, na doutrina é, dos anjos, pensando dentro do contexto Deus também, teotologia, céu, vai fazer uma análise do cosmos, uma análise do universo a partir da proposta criativa e da criação de Deus, vai fazer uma apologia central da doutrina de Cristo para refutar a toda a, a investida gnóstica no seu tempo para, na sequência, desenvolver uma escatologia, que essa escatologia é uma escatologia que está dentro de três é, esferas: a esfera judaica, a esfera do contexto em que estava inserido, não é? Asiático e depois a esfera do futuro, do escatom, do que está por vir, relacionando com o presente, sem esquecer do passado que fica como pano de fundo, uma escatologia é, concretizada e por concretizar a escatologia paulina ela tem um diferencial com a escatologia do Apocalipse e a escatologia da apocalíptica judaica. A escatologia paulina é a escatologia eclesiológica, vamos dizer assim, voltada ao contexto da realidade em que as igrejas se encontravam. Quando ele está direcionando a sua escatologia dentro do contexto de 1 e 2 Tessalonicenses, também Filipenses e uma parte Coríntios, na, na, segunda, na primeira e segunda carta de Coríntios. Quando ele vai fazer essa sequência escatológica, de abordagem escatológica, ele vai então trazer todo essa, esse posicionamento não é? geral, global da escatologia, relacionando ao contexto eclesiástico, social e político. E Paulo está atento às realidades do seu tempo culturais, às realidades do seu tempo econômicas, sociais, eclesiásticas, mas acima de tudo, a sua teologia é uma teologia cristocêntrica, em que Cristo é o cerne da sua teologia. A partir de Cristo, a sua teologia amplia, dimensiona e redimensiona no repensar do religare contextualmente e produtivamente e multidisciplinarmente. Essa é a, a, a grande é, proposta da teologia paulina e o grande diferencial da teologia paulina para o contexto da teologia doutrinária, a teologia sistemática, a teologia exegética e até a teologia histórica que se estão dentro do, do contexto da perspectiva teológica de Paulo. Obrigado a todos. E esta aula foi mais uma aula para estar aí apoiando o meu prezado aluno que está lá na Inglaterra, Ricardo Cardoso.